tiene que ir a la librería y comprar el formato de la... Y tiene que llevar un registro escrito de lo que va a ser el avance, que es este formato. A ver, lo que mencionamos en la sesión anterior, quiero que reconozcan lo siguiente, o sea, que me digan de qué, de qué se trata. Carga eléctrica y se mide por Intensidad de corriente que se mide en ¿Y qué es la corriente de ¿En qué se mide?

Se mide decirme. Ajá. ¿Qué es? La tecla XP y la tecla ENC. Y en el interim apareció el sistema internacional, que dijimos tenía seis unidades, las mencionamos cuáles eran, ¿verdad? Y de eso es lo que vamos a estar hablando a continuación. Y la segunda ley de las cargas la podríamos representar así, también se usa este signo. ¿De acuerdo? fuente de voltaje. Son fuentes de voltaje. ¿De acuerdo? Y en principio vamos a trabajar con corriente directa. Corriente directa tiene un positivo y tiene un negativo y aquí lo estoy marcando, que es positivo y quién es negativo. Cuando usted compra eh, una pila para lámparas o qué sé yo, para qué, en la pila, aquí dice quién es positivo y quién es negativo. ¿De acuerdo? Cuando usemos este símbolo, este, aquí hay que memorizar. Vea que el símbolo tiene líneas horizontales acá en el Comienza con una línea larga, línea corta, línea larga, línea corta, de manera alterna. pudiera haber más líneas de estas, obtener solo dos. Así. Pero deberá tener por lo menos una línea larga y una corta. O varias de ellas alternadas, de forma alterna. Bueno, pues hay que aprender de memoria. La línea más larga es siempre positivo. Y en el otro extremo deberá estar una línea corta y va a ser negativo. Pero estos signos no se los vamos a poner. ¿De acuerdo? Ya sabemos que la línea larga es el positivo y la línea corta es el negativo. No importa cómo yo dibuje el signo, el símbolo sea, en él el positivo y el negativo. A ver, en este. Derecha, izquierda. ¿Está bien? Derecha, izquierda. ¿Quién es el negativo? ¿Cómo saben que es el negativo? El más corto. ¿De acuerdo? Y en este, ¿quién es positivo? El de abajo. dibujado el símbolo, vamos a reconocer el lado más largo como positivo. Ok, este es un elemento de circuito. Bueno, elemento de circuito. ¿Y qué es? ¿Qué es esto? fuente de voltaje. Por lo tanto, tiene asociado un número de la Podríamos decir, esta es una fuente de 18 voltios. Si apareciera con una flecha así, quiere decir que podemos ajustar el voltaje. De alguna manera, lo podemos variar. Este, en el laboratorio van a usar una fuente así. Y ahí el profesor les va a decir, vaya, ajuste la fuente a 5 voltios. Claro, le va a haber explicado primero cómo es que se mide el voltaje. Bueno, pues hay que medirlo. estamos con el tema del circuito eléctrico. Sistema eléctrico. Vamos a hablar de resistencias. Pero esta resistencia, hay máquinas eléctricas, hay tiristores, circuitos. Bueno, para que sea circuito tiene que estar todo interconectado, todo. Esto todavía no está conectado. Entonces voy a poner otro cable de aquí para acá. ¿Está Estos son cables. Y ahora sí, este es el circuito eléctrico. Tengo elementos de circuitos conectados entre sí, conectados a través de cables. Lo vamos a dibujar con líneas rectas. Estos cables, recuerden, los cables que son flexibles, los vamos a dibujar con líneas rectas. Entonces, este circuito es esta representación. A esto se le llama un diagrama esquemático. Y atención, si a una fuente de voltaje le conectamos una resistencia, pues para representar las dos opciones. Podríamos decir que la corriente está fluyendo así, o pudiéramos decir que la corriente está fluyendo así dos flechas. La flecha me indica de dónde a dónde se mueven los electrones. Eso es lo que nos indica. O de dónde a dónde se están moviendo o se moviendo. Algunos libros usan el sentido convencional, otros usan el sentido real. Nosotros vamos a usar el sentido convencional de la corriente. Siempre. Y por dos razones. están conectados en la topología llamada serie. ¿Y qué es eso? Bueno, si tuviéramos, eh, si tuviéramos en el laboratorio lo que tendríamos son las resistencias de, nuestro código de colores. tenemos tres. cada una con su código de resistencia resistencias. Bueno, una manera de conectar esta resistencia es uniendo este terminal con este otro, este con este, y ponerles acá una fuente de voltaje. Si esto hago la representación eh, de diagrama esquemático, recuerde que la resistencia la vamos a dibujar así. Si le pongo nombre, esta es la R1, esta es la R2, esta es la R3. ¿Qué estoy haciendo? Estoy conectando esta en esta aquí, así. Y a los extremos le estoy conectando la fuente de voltaje. Y a esta conexión, a esta forma de conectar los elementos, le llamamos circuito serie. Igual lo puedo dibujar de diferente manera. O sea, yo podría tener acá R1, Este, este, dibujo es diferente de este. ¿Cuál es la diferencia? Aquí la fuente está de este lado, aquí está del otro lado, aquí la fuente está abajo. Sí, pero es la misma conexión. el mismo concepto. Hemos unido las resistencias, un terminal con otro, y a los extremos le estamos conectando la fuente de voltaje. Esa es una conexión seria. En una conexión C ¿eh? que puede tener más de tres resistencias. O sea, aquí estoy dibujando por simplicidad solo tres resistencias, pero pudiera tener mil o cinco mil a la suma de todas las resistencias. en paralelo, la resistencia equivalente es 1 dividido entre la suma de los tercios de la resistencia. 1 entre 1 entre R1, más 1 entre R2, más 1 entre R3, etcétera, todas las que estén. Y tenemos como caso especial si solo hay dos resistencias. Ok, ayúdenme entonces. El equivalente sería 30 ohmios, 5 ohmios, 10 12 ohmios. ¿Y eso da? 97. 97 ohmios. es equivalente a un sistema paralelo, con esta fórmula. Ok, y aquí, atención, vamos a aprovechar la calculadora. Vea en su calculadora, tiene una tecla que dice 1 sobre x, o igual también dice x a la menos 1. Busque esa tecla, 1 entre x o x a la menos 1. ¿Ya? vamos a usar esa tecla y vamos a hacer esta fórmula, pero la vamos a hacer de un solo. ¿De acuerdo? Y hay otro detalle, desde ya, cuando usted esté calculando resistencias equivalentes, siempre nos vamos a ubicar, si hablando en términos generales, desde el lado opuesto a donde esté la fuente de voltaje, mentalmente aquí está la fuente, entonces lo trasladamos para acá inmediatamente. Y de aquí vamos a calcular hacia acá la resistencia, porque no es lo mismo ir de aquí para allá que venir de aquí para acá. Y lo correcto es del lado opuesto de la fuente. ¿Está bien? Que no se me olvide eso. Siempre desde el lado opuesto a donde esté la fuente. O donde debería estar la fuente. En los dos circuitos En todos los casos. Ok, dicho eso, entonces vamos a empezar con esta resistencia y vamos a venir con estas, aplicando esta fórmula. Y decía, nos vamos a valer de la calculadora. Escriba entonces, escriba, 200. La tecla 1 sobre x. Más 200. La tecla 1 sobre x. Más 100. La tecla 1 sobre x. Más 50, la tecla 1 sobre X. Igual, otra vez la tecla 1 sobre X. Si le da 25 está bien, si no, no. ¿Está bien? Sí. Escribimos el valor de la resistencia e inmediatamente la tecla es le sumamos la siguiente siempre con aquella tecla, le sumamos la otra con la tecla, más la última con la tecla, igual, y al final otra vez la tecla T. Página 33. Y usted está acá. Este es su ojo. ¿Cómo está de perfil. Está viendo para acá. Está viendo esta resistencia, ¿sí? Entonces, esto es lo primero que vamos a resolver. ¿De acuerdo? Y el circuito se va a transformar entonces estas dos se hacen una sola. ¿De cuánto? sucede? Seguimos, ustedes sí que Ve ahora una resistencia de 10 ohmios conectada con esta. Y están conectadas con paralelo. paralelo. Entonces, estas dos, con esta fórmula, se van a transformar en una sola. Háganlo en la calculadora usando la tecla 1 de y me dice cuánto. 6. ¿Cuánto? 6 rápido. 6. ¿De Estas dos se hicieron 1. 6. Usted sigue estando aquí. Ahora ve esta resistencia de 6 conectada con esta. ¿Conectada con? ¿Cuánto es entonces la resistencia de la Al final del manual, en la página 140, ahí está resistencia equivalente y están las respuestas el primer ejercicio debería dar eso. Si está bien. no se los imaginen, tienen que los dibujando. El manual está en la respuesta, busque la respuesta de la guía del de Oro. Ejercicio número uno. Porque Ok, de manera similar entonces, hay que leer los ejercicios, ver qué información nos dan, A ver, aquí tengo una fuente de voltaje ¿Es esta misma fuente o es otra? A ver, piensen que Tengo esta fuente y el resistador. Bueno, y agrego la lámpara en serie y la corriente se reduce. Pregunta, ¿esta fuente de voltaje y esta es la misma o es otra? La misma. tengo este circuito para llegar a este, ¿qué fue lo que hice? Le puse un poco. ¿Cambié la fuente? Entonces era la misma fuente. Sí. La misma fuente. Mira, luego esta torre vamos a llamar Aquí hay corriente. montaje voltaje, ¿está bien? Igual corriente por resistencia. ¿Estamos? ahí? Y aquí, voltaje igual a corriente Entonces quiere decir que I por R es igual porque y es una hermana. ¿Sí? E es esto. Pero E ¿Qué está haciendo? Está ahí, aquí, ahí. ¿qué ¿Va a pasar? ¿A quién? A todo. Y entre él?

¿de es un concepto eléctrico que tienen que manejar. Dos puntos unidos con un cable es el mismo punto, no son dos puntos. Eléctrico Voy a redibujar esto. Partiendo de A, voy hacia el punto 1 a través de una resistencia de dos ohmios. Aquí está el punto 1. Esta es la resistencia de los hombres. ¿Está bien? Aquí voy a tener el punto 2. Del punto 1 al 2 tengo estas dos resistencias. Están conectadas con C. Entonces tengo una resistencia de 25. ¿Está bien? Pero también del 1 al 2 tengo esta dos. ¿De cuánto? 50. Y también del 1 al 2 tengo esta. ¿De cuánto? 50. Bueno. Y del 2 a 100B tengo una de 8. Y ahí quizás te sea más fácil. Gracias.